Эй, ты такой большой уже, тебе жениться надо. Я знаю. Вот я себе даже зал нашел. А невесту нашел ты? Невесту не нашел, зал нашел. Хороший зал. А почему именно этот зал? Эль сам. Потому что это Эль сам. Тут внутри радость бывает, веселье, музыка, люди танцуют. А все только счастливыми уходят. Ты понял, да? Ну. Самое главное, лифт, лифт есть. Да? Да. Э, а это кто? Eu tinha, eu tinha patomado. Ah, você tem patomado. Não faz, eu tinha patomado.